ордук күчү менен серпилгич күчүнүн туюк траекториядагы жумушу нөлгө барабар кандайдыр бир туюк траекториядагы жумушу нөлгө барабар же траекториянын формасына көз каранды эмес күчтөр консервативдик деп аталат иши траекториянын формасына жараша болгон күчтөр консервативдик эмес деп аталат сүрүлүү күчү консервативдүү эмес